Nice museum, huh? Yes. Sometimes in museums, we see some very interesting exhibits, like this painting of Queen Amalia and her desk. Often exhibit labels are filled with unknown names, words, dates, or facts. So we cannot understand what we are seeing, and eventually we get tired. But what if there was an application that could change that? Η Leo Music είναι μια εταιρεία ανάπτυξη εφαρμογών για τον πολιτισμό και το βασικό τη προϊόν είναι η Clio News, που είναι μια πλατφόρμα software as a service για την δημοσίευση και τη μεταπόληση ψηφιακών εναλλακτικών ξεναγήσεων. Αποτελείται από δύο προϊόντα, την εφαρμογή Clio News και το διαχειριστικό περιβάλλον τη ε, Clio News που λέγεται Clio News Create. Η ιστορία της Clio Muse έχει πάρα πολύ γέλιο, γιατί όταν βρεθήκαμε ο Αντρέας Φατούρος, η Δάφνη Τσεβρένη και εγώ, δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε μια εταιρεία. Ήμασταν τελείως άγνωστοι μεταξύ μας και πήγαμε σε ένα σεμινάριο επιχειρηματικότητας. Ο Αντρέας είπε μια ιδέα για μια παγκόσμια πλατφόρμα ε, διασύνδεσης της πολιτισμικής κληρονομιάς και αποφασίσαμε ότι μας άρεσε αυτό. Και έτσι οδηγηθήκαμε σε μια διαδικασία έρευνας αγοράς ε, και φτιάξαμε όλοι μαζί και με feedback από την αγορά την ε, Clio Muse.